grupo. Ang gwapo, no? Oo, ang gwapo. Anong year po kayo tinuli? Hoy! Si Al. At syempre mga kaibigan, papatunayan po ni Jaya na kaya nang gayahin yung boses ni Jaya. Ay, kaya ko. Oh, ladies and gentlemen, all the way from Calapan City, the soul diva, ladies and gentlemen, Paubos na. Raul! Roberto! Ladies and gentlemen, Chaya! Wala na bang pag-ibig? Yun lang. Ay, meron pa. Pamukha na tekla, ano? Oh, ladies and gentlemen, Miss Vina Morales. Pangako siya! <laughs> Ay, meron pa. Meron pa. Papa locals yun international. At nilalapakan ka nun sa bina mo. Thank you so much. Sino may isa? Ah, international. Sino international? Mariah Carey. Ay, Mariah Carey. Oo, parang dito lang nagre-response. Kayo po, kilala niyo si Mariah? Mabuti naman. Mukhang mayayaman. Mayayaman po kayo. Bakit? Uh, kayo po mayam, pwede nyo po ang five. Hi! <laughs> oh, ah, ladies and gentlemen, the Hollywood diva, Mariah Carey. Oh, oh, oh. All I want for Christmas. paglabas ko, dadagungdong tong anong buong dugo. Paano ang dadagungdong? na may kasamang sigawan. E paano pag di nila ginawa? Nako, isusumpa ko talaga. Na? Magkakalakay ng sampo, wala panganay hanggang bunso, kamukhang kamukha ko. Tingnan ko lang kung padididiin nyo. AJ Camisa and Super Tagline! yung sarili mo. Ang hina ng mic namin. Pakilakasan <laughs> niya. Check, check. Oo, nakakahiya sa mga bisita. Oo. Oh. Uh, ang ganda ng setup magbigay po sa inyo ng kasiyahan at uh, ang ganda mo sa personal. Ah, thank you. At hindi na magpalakpakan ang naniniwalang maganda po si Tekla sa personal. Sabi niya, amoy, amoy, ano? Amoy sugalan. <laughs> ah, talaga, packing. sa mga babae, isulat nyo. Ang gusto nyo ipabate. Sa mga lalaki, ilawit yan, babatiin ko yan. <laughs> Ah, oo, mukha lang akong mabaho, pero mabaho ako. Tekla! Ayun, meron pa. Ang ganda mo, Tekla. Thank you, thank you. May kamukha kang artista. Sino? Si Amos! Si ano ba? Puta ka! Amos? Matthew! Hindi si Amos. Yung kamukha mo, yung dating bold star. Si Maui! Ay, Maui Taylor. Maui Junisha! Yoho, yoho, I love you money. Pag na matira sa Jesus at saban, ari na sa parang Jesus pira ba? Barato, paspas, walay hasul. ano, ano ba meron kasi sa mukhang yan? Ewan ko ba sa mukha na to? Actually, kapitbahay ko yan si Mami D sa Jensen. As in, kapitbahay? Kapitbahay. Pangalawang bahay, bahay na namin. Oh. Marami ang nagsasabi. Tekla kapitbahay mo si Mami D. Opo. Bakit ganyan kayo? Pare-pareho kayo mukha. Kapit ka mo, hmm, ganun talaga sa lugar namin. Wala naman oh. Walang lamangan. Alam mo, Manila. Pag naman, tumpi. Hoy! Sino yung nagpupupuktan? Nagsisalino! Makyo! Shhh! Ay! Ay! Asa na? Ah, asa na? Ang alin? Nagpuputok. Tanga, fountain yun. Ladies and gentlemen, let's welcome Calabanos! Kiss the Yan, pakitaas lahat ng mga